Wir müssen hier innerhalb von 48 Stunden äh, fast 500 Tonnen Schnee äh, genau auf Spot bewegen. Ähm, man, hier kommt die Weltelite zum Springen und äh, die wollen wir nicht auf irgendeiner Buckelpiste darunter jagen, sondern die sollen halt perfekte Bedingungen haben. Ich selbst liebe diese Maschinen und ich äh, genieße jede Minute, die ich damit fahren kann mit sowas arbeiten zu dürfen, kann man, denke ich, auch als Privileg bezeichnen. Ähm, ist äh, ja, einfach eine Sensation.